Halo Mak D. Halo. <laughs> Selamat siang. Jam istirahat loh. Istirahat sih. Ini bermangan. Bermangan. Lawe apa? Lawe iki mung sego rames. Nah. Aja enak-enakan jaga kesehatane. Kesehatan ki larang. Oh, aja koyo gendut, wah duwe dhuwit oh. mangan sembarang-barang iso, wah lap lap lap lap. gak mikir kondisi ini akhirnya akhirnya ya aku itu <laughs> kadar gak mati <laughs> kadar gula kadar gula naik sembarang-barang naik darah naik akhirnya naik rumah sakit kok keting aku <laughs> yuk ini kelelur buat-buat yang gak guyu nih sampean ini prosesnya apa? Rasane aku godak gendut. Hmm, godak gendut sik motor ya. Motor kuwi terus hmm. arep ngarung aris. Aris masuk telu lah kok gedang-gedangi pager nek. Lah ya. Jarine persenan lange piro motormu? 8. 8 sing pap. Lah ya sing papat kondi. Lah ya, Pak. Gak lho sing 5 kondi. Oh, persenan lange telu ya, Pak Nyok. Oh. oh. Satria 800 sih telu Oh, ngono ya. <laughs> Ngakre, akhirnya dober, petok gak? akhirnya kira petuk tuh eh petuk kata aku mari kui kena abas eh sing kena abas anu lo genduk, ya mlebu pasar ya dong pasar ya. oh mari mlebu pasar traban keteraban eh, eh, <laughs> ya keteraban ya lo kok gedinya ya jalan aku peragak no pamane lu gue sih toh pamane sebagai penyok ya aku pak none apa aku mungkin ini sembarang ya jalan gue pamane peragaan sebagai penyok jadi karakter ini ben tol tenanan wah Pak Mas Penyok berarti menguasai karakter beneran ngono lho maksudku sampe dadi anu ya apa nyok ah pamane aku mau keji oh. nyok enggak ada gendut toh apa yo ya, teplon ya kawar dhek ora mang mari golek rambanan terus ngilangi ketoke mlayu ning omahmu ora enak Oke, hmm, karaktere penyoke. Terus nek karaktere ade kabul piye? Kabul cok. Dewe nyapa kok dene barang rodok semi-semi wong tuwa. Oh, semi-semi wong tuwa. Terus peni peni peni peni. Nyeta, aku wis kono lho, Mas. Kiti. Tapi dene aku ndang. Eh, <laughs> terus padha gembal. atrasu kowe, Bul. Hmm. Itu kan belanja malah ngodol. Hmm. Terus edisi gundul. Nak nak nak nak nak. Pak Ti. <laughs> Iki lho, Ya asli wong guys sitok. Ya ta. Sitok asli. Hmm. Kangen Wah, kana mbok disamirai. Wis maneng. Mari Mas e. Eh. Ngombene? Ngombene es teh virulai. Oh, berarti karek kurang. Karek kurang orang lintir oh <laughs> kopi ini hmm. wah indah jaran halo <laughs> lo sawangan lo kok tong ate kok ngene lah <laughs> piye ndar gak piye-piye aku takok tok iki ana pertanyaan yang sulit-sulit hmm. boleh lemparkan gak lucu tak takok kowe apa meneh iki Aja iso ngrucut tenan, Pra. Ayo, tak tes iki. Tes awakmu. Ya jandang. Ayo. sawangan tuh sawangan polae lho sawangan polae polae sawangan tok jajal karepe piye piye mas ah. <laughs> ya Allah awak gak padha <laughs> mosah mas ya ah. saya mau sama apa ah. burung memberikan kata-kata hmm. katanya kosong ubah kok kosong loh. motivasi buat buat apa ya buat apa Mbak Nurul buat para penggemar oh ini loh ini di belakang layar BTS Woko Channel ini ya bucah oh, hmm. wis di pacar burung tak takoi belum burung rencananya golek pacar apa ora eh pasti pak tapi ya yes, nanti nanti ano gambarannya gambarannya biasa gambarannya tatoan bor oh rabe ngomong sih coba cegati raimu padumu raule yang nol yo yo pur ini nana cawe itu mau dioperating yang e, mudah <laughs> ya aja penting benar pak apa benar benar benar dalam arti hal yo benar i gelem kerja oh terus kayak ngopeni hmm. banget. sing pasti perhatian. Oh gitu sayang. ya. Gitu, Pak. Ya. Terus lah nih apa soal apa ku parase? Parase Allah ya wis. Relatif ya. Oh, relatif. Kok ah, ganteng-ganteng ora benih terus. Lah rugi yang Iki lho lur simakan ya. Hmm. Halo Pak Ari. Halo. Selamat siang. Siang. Cimeng ngerokoknya apa ki? Oh, surya. Oh, surya kayak biasa nih. cocok gak ya menunya cocok menunya cocok mie mie sambal goreng iya terus telur kira ben dadar penting sehat ojo koyo pandut dulu ya pokoknya mangan enak enak jaluk sate bar darai nanjak ngombe ini jaluk es misalnya gulone nanjak hmm, nah ki ki mas Deni audio Mas Yoyo, eh, Mas Yoyo audio, Mas Deni layar tancap. Enak pronto para bola Iku tuh Rene neng jalur tako neng, no tuh. Rene kalau aku duduk para bulan. <laughs> para bulan. Nono dikirin neng, baru tako ini nono. Itu mungkin di hmm. para bulan. Kayak binatang baru wakon channel ke <laughs> Halo. Perkenalkan sih nah, jenengmu siapa? jeneng apa kuwi? perkenalkan jeneng asline sampai jeneng pemeran. Jeneng asline sapa? Jenenge Pujianto. Sing sing tegap ngono lho, Pak. Pujianto jeneng. Nama saya ngono lho. Nama saya. Halo, ngono dicakne sik sik. Kamera roll iki pemeran iki syuting kudu. Kamera roll kowe kan kaya presenter popo ngono lho. Memperkenalkan diri lho. Kamera roll, action. Nama saya Pujianto. Di sini berperan sebagai tukang bangunan. Hmm. Terus jenenge sapa? Jenis kelamine gak mbok jelasne. Gak digambar, <laughs> digambar ae jenis kelamine. <laughs> Gak penak. WA tak dudungi. Hmm, iya di WA, ngono nomormu tak kake kene kok. Oke, Mas, sapa Mang? Pujianto. Pujianto lho Alias Mas Bin Binjot. Nah. <laughs> Binjote didelikne padahal nama akrab lho. Lho, nama akrab kuwi. Hmm, nama nama panggilan hmm, nama tenar nama kerap gitu udah kayak ngene iki penyok nama kerape eh, nama akrape penyok jeneng sini Eko Eko Dunung Sutrisno hmm, iki rejengane ayo udang persiapan kayak karek ngenteni kalau pujiannya sedelu ya sing bakul mang di bakul loro bro mau pak <laughs> kurang gila eh ya, si kameramen e. nih di sini prei di sini kelumbra kelumbrung ini jadi bayaran genep kan salah halo masuk jadi jenengmu asli siapa tau geng kacang keren huh. tuh ya Yusuf Sugeng sopo no lanjutannya ki kan masih anak capresannya tau ngono kuy Santus. Capres asli. Eh, tuh ya. <laughs> Sugeng Sugiono. Hmm dan enek kakek ya. Ngeri. Halo Mas, eh, iki koncone sampean ta Mas Sugeng? Iki rencang ah, kerja ya sak PT ya. PT ndas aku. <laughs> Tolongnya sampai sekarang. Sak PT lur. Eh? Juga nih. Alek Roberto panggilannya Jebet. Hmm. Yo ngelilir. Halo. Halo, Pak. Ngipi porong. Oke, hmm. setat Pak ngipine, Mang. Oh, Langsung iya. diconcong, Beh. Gak penak ya, <laughs> Prosesnya saya angel apa saya enteng? Uh, eh, uh, eh, macam-macam lor ya. Tergantung lapangannya gimana. Oke. <laughs> Kata-kata sing bener ya, Mas Pujianto. Kemen, Pak. Nggih. Hmm. Ibu nggo kopi dhewe kok ketoke. Bu, pesanan mriki napa? Damel mbak. <laughs> oh, tak tak kopi ya, tak gaeno ya. Mari ngombe kopi. Mbak, sing bakul sego mang sinten? Umpami sak kopine no saged. Anu setengah ceret setengah ceret mawon buatan usah kata-kata nggih mengke buatan telas diguwaki mengke kalau tega nggih Bu cak niki nggih Bu jadi siapa lagi? Oh, pen dari Blitar. Mas apa? Mas Febri. Ayo kopi narak mereka. Pak Tito. Eh, kancamu ta, Kenal ta? Iki mbiyen eh, <laughs> anu. iya. Halo. Mas Febri Depasito. Nggih. Ah. <laughs> Dari Blitar. Oh Blitar ya. Wah. Oh, ke channel lur. Oh, ini sih. Jaketmu apik. Ki mung langsung rene apa mampir-mampir sih. Mampir ning di mriko lho. Markas. Markas. Loh, tapi tujuannya kok Blitar asli rene ya. Oh. pernah rene Pak tapi gak ketemu pas gak ketemu yo okay, pas hari Jumat kemarin oh pas awak dhewe berarti pas prei ya Pron Lho Mas Febri teko mblitar ado-ado teko kene ya ngombe ngombe ngombe es teh sik ning kono Ijenan lho gak ngejak kanca Mang Enak dhewe Enak dhewe Lah lha apa Lah lha apa enak dhewe Santai oh. kancane ya dipikir no. ngombe es teh sih kalau ngombe es teh sih kepare kado iki nyok kilo gelek kon adikmu lo nyok gelek adikmu lo Rene to. Santai lho. Arep kok channel iki guyon wong e. Oh. Lek adekmu lho. Adik sing cilik ta jerene. <laughs> Jerene diskendil. Hmm. wis dipenakne yo wis mangan rung yo wis maem durung sing pagi yo sampun oh, oh sing kawan rung eh. yo engko ae mari iki sarapan yo Peni karo tiwuk sok mben. Enggak sesuk, oh sesuk prosese, Pak. Ngono <laughs> oh, gaulmen yo anu. Cek ora tau. Mbak hmm. suwe. di jarimu jarimu pen bro ya? bolo gendeng mandi bro nyaut ya langsung nanti bolo gendeng nyaut kademan emang keren tuh pak awo pak motor pak motor lah motor mau kayak di Dewi bu. Dewi bu aku rokok Dewi. Dewi mani. Mani. Tak kira. Lah motor buka di tak ke oma. Hmm. Lah mung rene Pak apa? Pak motor. Lah motormu saiki ndi tak ke omah? Kamu ndi? oleh kaya ngene iki lho tamuku dhek enane lali ora siaran langsung oh sing kae bengak-bengak piye to ki kok gething aku piye to ki to gething aku mek kuwi ya dijak omongan jawabe panggah kuwi <laughs> wis ki lho kemari ki ngombe kopi oke mas Mas apa jenenge? Mas Pepri. Mas Pepri. Lah lah. Pepri. gampang lali aku jenenge ngutho-ngutho lho marai ya to jeneng nek ngutho lalinan aku pacarmu wis ganti gong to ora duwe hmm. mosok ora duwe to polisi lah napa ora duwe sing kejare anake polisi ndi postang posting iki wis tau pacaran pacaran nek kenalan tok kenalan <laughs> tok lanang oh, tapi ah, ah, asli wedok tapi ya asli wedok asli ya Takoe wis tau ditolak wis tau ditolak cah itu urung wis lah bolak-balik mesti bolak-balik gak gak guyon Mas Febi tenang ya tenang iya ning woko channel iki kudu mentale kudu kandel guyonan jadi teko diguyoni sih ya ta mari ngono lagi dikepruki Nek ngenteni kopi lho. Yo dimulai sik piye? Mau gedhute nang ndi yo? Padhute nang ndi? Bo sing sing. Turun nang ndi? Dut. Ayo ayo telat dinteni lho. Kak mari-mari ra upload engko. Atres. terus terang lur ya prosesnya rada santai masalah kondisine Pak Ndut iki cek carane wonge cek piye di cek rubah rumbu jadi ngenteni sehat sehat tenanan oh, cek rubah rumbu gak apa-apa ya yang penting yang penting tetap upload yang penting kita tetap upload untuk panjenengan sedoyo Jemeng, Pak. Jemeng nakokne lho, Pak. Eh, piye piye? Nakokne apa? Lha lho, piye? Bahasa apa to ki, Meng? Pakno, pakno. Pakno, pakno anu e. Pakno awake rada gak penak. Oh, awake rada gak penak jarene anu, apa? Berak darah. Berak darah. Iya. Paling kekesalan paling. Kekesalan. Oh, kekesalan terus mari ngono kulit kelingan kuling tekon gendut yang rumah sakit ya terus apa sih kuwi karo bojomu ora ada Hei, hei, lah bojone lo ngene. Mas, anu, apa dikabari? No, kan critane ngene. No. Ngomong ngono gendut iki dikek kamar ndi? Ayo to, dikek kamar ndi? Di. dikek gawe apa lho BPJS apa gawe umum umum lah nek umum dikek kamar ndi kan aku harus kudu takok persetujuane keluargane sik tolik iya. lah terus tak takoki bel bojone arep belajar nyopir waduh aku harus semayan karo wong rentalan Lah bojomu kering. Bojone apa sekarat e. Lah kok meling ngopo? Ha wis jam jare sepuro jare lor anu apa wae aku ngono. Meling apa bojone? No wangis raimu mangan rambo atur aku bisa lara nangis aku mangan ora diatur, los durian lho sak durunge tak durian loro lho. Gendeng ngene campur. Lah ngombe sprite lho ngene ngene. Nah, tak omong, aku sampai kesel ngomong ya. Bersiap, Adut. Oh, kondisinya kayak gini loh. Apapun yang terjadi, panggah saya usahakan semaksimal mungkin loh. Buat kalian tertawa. Senyum paling nah, kaya. Ben bahagia. Nah. Sing loro ben kowe ae, Dut. Wong-wong ki ben gak usah. Okay. <laughs> Sing penting wing guyu. Ini masih aku. Padahal saya bebelan lagi Pak iki. Masih aku. Tak <laughs> mau patengen Pak. Ojo ngawur. <laughs> Ayo semoga sehat selalu ki dongakno Pak Ndut iki bendang sehat nulur. Suwun dongane lho. Hmm, proses iki prosesnya memang rada lemot ya Pak Ndut ya. Soalnya kan lemot. melihat dari kondisi sampean terpaksa yo alon-alon. Yang penting ke kelakon. Gak kelon. <laughs> Oke. Okay. Wes ora aku tak mulai yo. Dut aku mang pesen kopi ya. Bar ngopi apa dimulai sik iki? Ya. Ono lho Cek lagi tas ki mang. Mang apa? Apa tak apa? Takok. ya aku, Pak. Mbak Galino cek kesel awak awake. Mari ngene engko. Mari ngene engko. Sesuk paling gak wong hadir. Dono fotomu mung. Mingkem to, Ruk. <laughs> Mingkem. Gak ujung. Memori aku wes foto karo Mbak Pintul lek. Di delok. Di di. Di delok. Teko omahe paling. Gus, medele teko omahe Mbak Pintul. Ah bro. Wow. Loh, kok omahe kono? Saman mang rono? Ngarum. Nah, garum, garum main di Garum. Oh, pas main di Blitar. Oh, ya. Enak gak promosi tegeng? Eh? Apabila Anda membutuhkan tukang. Tukang apa itu? Eh. Eh, butuhnya tukang, butuhnya anu karyawan kan bisa eh. menghubungi. Mas Sugeng. Sing 7000 wong. saran langsung oh lek anak tamu kae halo mas saking pundi saking Palembang wah waktu iya, waduh ya, Palembang iki bosone Jawa apa anu lek Jawa basa Jawa padha ae ya nggih paringi hmm. oh, iya, diparingi asmo Mas sinten Mas Wahyu Mas Wahyu iki bapake iki bapak apa Mas iki patnese monggo Pak <laughs> oh Pak e. kita lem Pak oh nggih tak live neng woko channel iku lho. King Batam Palembang iku. Palembang Sumatera Selatan. Kulone Mbah Batan. Oke. Berang jam, Pak. berangkat. Niki mau kan saking Tulungagung terus oh. mampir riyen teng Kedunglo. Nggih. Oh, ngoten. Tiang kali mawon. Nggih. Oh. Neng kono bojone ya Jawa ya? Nggih. Jawa bahasa campuran Tiang tran Nah, Nek bahasa kono asline piye, Pak? Nah, niki sing Pak. Umpamane aku takok ya. Aku wong-wong kene. Mas. Omahe ndi, Mas? Rumahnya Palembang. Oh. Tadi perjalanan ah, kemang perjalanannya pirang jam, Mas? Tadi kalau dari Tulungagung sekitar dua jaman lah. Oh berarti ke Palembang nih Tulungagung terus Rene. Iya. Oh bahasanya ya podo ya Pak ya. Tapi kira nggak bahasa. Bedanya sama. Oh Oh, sama ya. Sama. Oh, oke. Okay. Sama. Sama. Nah, iki lho lur, Don. Aku ki pokoke ki nglumpukne wong-wong sak Indonesia nek iso ya. <laughs> Ben rukun ngono lho karepe. Oke, Mas Wahyu. Mari ki arep syuting Mas Wahyu. Oke, Pak. Dibersani mawon, Pak. Hitung kentang, Pak. Kalau main, kalau Wes. Ya persiapan yo. Wes lur aku tak persiapan shot ya lur yo. Wes pokoke aku njaluk dungone ben rukun kabeh ngene iki nyawang kan seneng jalur. lur. Oh, rukun kau ngene iki nyawang seneng no. Ayem no. Wes war kok. <laughs> Lali karo dialoge. Kowe engko tak wajar lho kowe. Oh, koyo ngono to kelakuanmu. Basa luwe ngantuk. Eh. Luwe klerak-kleru. Warek lali. Basa lali. Ya. Eh, eh.